მთავარი რაზეც აქცენტი გააკეთა პრეზიდენტმა და მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის ინსტიტუტების გაძლიერება და სიმტკიცე. ერთი სხვა როდესაც არსებობს საკონსტიტუციო უმრავლესობა არის მოსაზრება რომ სწრაფად შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან დიდი ხიფათი რომ სწორედ მოსმენის კონსენსუსის დებატის დისკუსიის გარეშე მოხდეს გადაწყვეტილების მიღებები.